assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan overlock mashinkasini iplik nastroygisini tushuntirib berishga harakat qilaman o'tganda bir video chiquvdi tushunarli bo'lmagan bo'lishi mumkin ho'p shuning uchun mana to'rtta ip bog'ladim atayin shu to'rtta iplar qaysi joydan ketgan tikishdi chort qaysi joyda degrovka bo'ladi o'shani ko'rsatishga harakat qilaman ho'p mana ho'p mana birinchi ketgan yashil ipimiz mana keyingisi mo jigarrang ho'p eng asosiysi mana hozir mana mana bu mundoq ko'k o'ralgani mana mana bu ipimiz ko'k buni orqasidagi choki mana qizil mana qizil demak bu orqasidagi chokini manba mana manba uni bir ikki to'rtinchisi legirovka qiladi endi bu qanday bo'lishi kerak hozir mana sal mana o'rtasida turibdi endi buni nastroykadan chiqqan holini ko'rsatamiz endi mana tikish buzildi nima bo'ldi bunda mana bu orqadagi ipimiz oldiga ketib qoldi nimaga chunki mana bu nimamiz hayotdan chiqib qolgan ko'pincha bu yerlarga bir chang kirib qolsa nima bo'lsa o'shanda shunaqa to'g'ri tikishmaslikni boshlaydi mana buni hozir yana joyiga taqib qo'yamiz yoki bo'lmasam bu bo'sh bo'lsa o'shanda keyin shunaqa tikishni boshlaydi mana hozir mana yana o'zini to'g'ri yaxshi nimasida tikyapman mana ozgina o'tib ketgan ekan buni ozgina qatirib qo'yamiz mana shu o'rtada bo'lishi kerak bu ikkalasi nimasi klip да, kimchipa chimchipa mana chiqib ketib qolsa qanday tikadi mundoq tikdik bu yoqdan ko'rganda yaxshi bu tarafdan ko'rganda mana shu uchinchi ipimiz ana man deb uyqu ketgan bu shu matoni tarangligini kontrol qiladigan burunchalar bo'ladi shuni shu yerlardan kontrol qilasizlar shuni siqib turib ochib turib o'zgaradi ignani nastroykasi cho'ziluvchan materiallarda bo'shroq qattiqroq materiallarda qattiqroq yumshoqroq bo'ladi ana uni mundoq tortganingizda tirs demaslik kerak agar tirs desa уже uzilib ketadimi so'kilib ketadi joyidan shunaqa yana aerox nastroykalardan bu jak ator s modeli ekan yoqqan tarafi manba nimasi orqasidagi manba nimasi emas mana bu kontrol nimasi bu masalan qattiq materiallar kelib qolsa buni bunday sizda oxiriga o'tkazasiz mana bu tish mana bu tishi pastga tushadi yig ozroq tortishni boshlaydi bu agar tevada bo'lsa adib tortaveradi material esadi tagi tortadi usti tortmay qo'yadi o'shanda nimani orqaga nima qilsa tortmaydi mana ko'pincha o'rtada turishlik kerak o'rtacha materiallar endi silishkim tortmaydigan ham oxirgisiga qo'yaverasiz kuchli degani ha degani o'ta qattiq tortadi shunaqa keyin mana bu nimasi mana bu yerda yana bitta nimasi bor bu ham shunaqa nima bo'ladi bu qancha tevaga ko'targaningiz sari tish oldiroq tortadi qancha pastga tushirganingiz sari pastga tushirganingiz sari bu ham tez tikishda ham materialni to'plab burab tikishni boshlaydi mana bu tishi tishi oldirog'idan olib ketishni boshlaydi tevaroqqa qo'ysangiz buni yarimrog'idan olib ketishni boshlaydi mana bu joylardan olib ketishni boshlaydi buni pastroqqa qo'ygan sari oldiga так mana mana bu nastroykasi hozir mana yettiga tushirdik eng oxiriga mana bu tish mana oxirigacha kelyapman endi buni tevaga Ha. yarmidan qaytyapman bu yerdan qaytyapman tushundingizmi ya'ni buni pastroqqa tushirganingiz sari bu yana ham qattiqroq material tortishni boshlaydi ko'pincha shu ikki yarim uchta ishlatgan yaxshi bu hozir bir ikki uch to'rt besh oltigacha ekan ba'zilarda yetti sakkizgacha bo'ladi shunaqa oldidagi brus xs besh bir yuz besh s shunaqa model xullas x besh s degan model endi bu ham yaxshi ishlayapti yani ko'proq man bu jakni nimalari yoqdi bu eto res degan modeli sal yoqdi narigidan yumshoqroq ishlaydi qanday averlov tavsiya qilasiz deganga tavsiya qilmayman uni endi yomon emas yaxshi ishlayapti yani turkiyani moshinkalarida qanaqa bo'ladi ishlatsa shunaqa yana man bu nimasi joyi ochib siqib nima qilishingiz mana bu laqqani qattiqroq bosishi yo tayyorroq kamroq bosishini kontrol qiladigan joy e, mana bu ip, iynani iplik nastroykalari ikkalasini ochib siqib mo birinchi igna mo ikkinchi igna bunisi boya tushuntirdim bu ustidagi choki o'raydigan nimasi nima orqadagi pastdagi chokini kattaroq qiladigan nimasi так yana boshqa agarlar mashinkasi haqida так yana ana bu yerda bu overlockni chokini kattalashtirib kichiklashtiradigan joy mana bundoq bosib turib meddagi nimasidan burasangiz bo'ladi nechiga qo'yishni istasangiz shungacha qo'yib olaverasiz yettigacha keyin buni bosib turib qo'yib yuborasiz o'sha necha uch bo'lsa uch ikki bo'lsa ikki besh bo'lsa besh qo'yib yuborasiz keyin tushadi keyin yana eslatib o'tay bu agar kattalashtirmoqchi bo'lsangiz oldinga buraysiz kichiklashtirmoqchi bo'lsangiz orqaga buraysiz shunaqa endi ignalar bo'yicha ignalarda grozbekert ignalarini tavsiya qilaman kamroq sinadi yaverlogingizni aerlogizni uzoqqa ketishini tavsiya e, uzoqqa ketishi mumkin jakladi mosh shu modeli endi hamyonbopro bo'lishi mumkin